În seara asta vreau să-ți improvizez despre a exploda. Uh, înțeleg din Dex că este a uh, sări în aer, a uh, se sparge în foarte multe bucăți. cred că a exploda, emoțional de exemplu, este un lucru care se întâmplă, dar este cel mai rău lucru care se poate întâmpla Asta din cauza că noi nu suntem conștienți că putem să manifestăm și să arătăm uh, toată paleta de emoții care există și care poate exista în viața unui om. Um, nearătate la timp și emoțiile de tristețe și emoțiile de bucurie, um, mai ales cele de tristețe, fac să se depună undeva și să devenim o bombă cu ceas la un moment dat și să le arătăm când ne e lumea mai dragă, Ideea este că a spune uh, emoția pe care o ai și a o spune la timp uh, este sănătate curată. Și vreau să te invit și la un curs de improvizație. Acolo o să explodăm foarte mult în râs, o să te bine dispun și dacă îmi scriu un mesaj privat, uh, te înscriu cu numele și o să te anunț când începem. În primul rând, uh, vei exploda în râs la mine la curs. Ce zici, vii? Ceau!